استولي بكو مجنون لمن كده ستم قردون استولي بكو مجنون لمن كده ستم قردون خمي ضد يجلبو جحوم خمي ضد يجلبو جحوم نما نما نمان كاني Felek eli eli kanin Aman aman aman kani. Felek eli eli kanin Aman aman aman kani. Felek eli eli kanin Aman aman aman kani. Felek eli eli kanin تختي أبين درام جگر بيبو جدير دان دن رام لسر تختي أبين دارم جگر جدير دان جدیر فلك لي هلي هلی فلك لي هلي کنی امان امان امان کنی فلک هلیه هلیه کنی امان امان امان کنی فلک هلیه هلیه کنی امان امان امان کنی فلک هلیه هلیه کنی تو ناامیدی تو نامری تو نامری تو نامری چاوەکانم چاوەکانم لە هەر کوێبی لە هەر کوێبی لەسەر ئەرزوو لە جێر خاک لەگەڵمانی لەگەڵمانی لەگەڵمانی لەگەڵمانی جەنەت خو خۆ تەزاونی کەوێراونم ورد وريد ورد دا غانم هاو يا يا يا يا يا يا يا يا يا ليلي بكون مجنون لما نكري ينقردون أستر ليلي بكون مجنون لما نكري ستة ينقردون خمي ذنبيج لبو جيحون خمي ذنبيج لبو جيحون امان امان Melekeli heyli kani Aman aman aman kani Felekeli heyli kani Aman aman aman kani Felekeli heyli kani Aman aman aman kani